Мне не нравится, как там свет. О, черт. Немного лучше. О, привет. Цей ролик посвящається фрілансу. У мене є дуже важлива подія. Я достяг е, першого місця в категорії відеореклами в сайте freelancehunt.com. И уже на вот этот вот момент у меня уже и девятое место в категории аудио и видеомонтаж, то есть я в топ-10 попал, э, <clears throat> вот, это полезно. Я вот как-то сердцем чувствовал, что надо идти выше, выше туда, потому что когда я только пришел, я смотрю, как-то мне так зацепила эта рейтинговая система, ну, понравилась. Я зашел на фриланс первый раз, и у меня там было 100, чтобы вы понимали, 100 рейтинга. Сейчас у меня 7 с чем-то, 7600. Я смотрю на людей, у которых 1000, вау, думаю. Но я же видел, что их выбирали, поэтому я понимал, что нужно расти. Сейчас я достиг первого места, и как-то я не могу сказать, что их прям намного больше стало, но появляются заказчики и без э, моих заявок, разумеется, без конкурсов. Да, здоровья. И так как я достиг первого места, я, получается, профессионал. И подумал, а давай я а, это, сценарий напишу. Вот это вот на второе видео, то, что вы потом узнаете. Это будет э, топ-5 э, советов для фрилансеров. Такие прям очень полезные. Не типа там отстой какой-то, а то, что вам поможет. Типа сразу вы прислушаетесь логически поймете, что это так. Э, это просто мысли, которые правильные. Я вам дам свой опыт. Вы же послушайте человека, который так влился в этот фриланс, именно вот фриланс-хант. Там будут советы в большей степени по фриланс-ханту, но они будут касаться и других площадок. Это в общем, как нужно себя вести, будучи фрилансером. А что, я имею право уже, уже он, первое место. Короче, давайте попробуем по сценарию в общем. Хочу вспомнить, через что я прошел для того, чтобы получить вот это первое место. У меня канал делится на ну, духовную и профессиональную часть. Духовная часть это типа таких роликов, я общаюсь. Мне это нравится, знаете, это для меня как дневник, допустим, Снимал про коронавирус, про то, что у меня запахи поменялись. Я рассказал свое мнение и немножко утешил людей, что это фигня, типа, не парьтесь. Вот, мне поблагодарили, типа, интересный молодой человек там. И профессиональная часть, <clears throat> это что касаемо монтажа, я сейчас хочу сравнить, как я выглядел с первого ролика, именно духовной части, сравнить, как я сейчас себя веду. Очень интересно. А еще, кстати, научился я SEOшить. Представляете, сколько я видео полезных, интересных, классных сделал. Не, не хайповых, а просто от души. Потому что, потому что мне нравится, интересно. Но они набирали понти просмотрів, і тому завдяки одному замовнику я вивчив, ну, р- прошарив, що таке SEO, як важливо опублікувати правильно ролик. Я зараз подивлюсь, як він от, оцей ролик з, спрацює. Ось. Тому коментуйте і подписывайтесь. Вот. Наберу много подписчиков, если Бог даст, конечно. А ты докажи, что делал лав. Так, начнем с духовной части. Первый ролик у меня был про то, что я был в дурке, психдиспансер или как это называется. Ну так получилось. Расскажу, почему я туда попал, потому что вот немножко устал головой, понимаете. Вот. Слишком много в себя впитал, я был слишком добрый, поэтому я вам не рекомендую э, быть во всем добрым. Знаете, бывает, нужно немного включить агрессию, а ты думаешь, да ладно, что, ну, <laughs> вот так. А потом ну, блядь, накапливается. Вот интересный сериал, последний сериал вышел у Джима Керри. Если вы смотрели фильм «Чистое сияние какого-то там разума», «Светлое сияние чистого разума», то он потрясающий фильм. И Джим Керри согласился вот сняться на, э, в последнем вот своем сериале только потому, что режиссер был э, тот, что снимал э, Ото фильм «Чистое сияние светлого разума». По-моему, он называется «Шучу». Да, сериал называется «Шучу». Вот, что-то было такое похожее. Я забомбил и просто вырвался вот этот вулкан злости, короче. Немножко э, мы заплатили нормально врачу, чтобы он нормальные таблетки мне прописал, потому что, как вы знаете, многие дурки ты можешь просто, ну, уст, ну не знаю, у тебя там диагноз может быть понты как какой-то обычный, и тебя припишут просто к, к овощам. За руль нельзя, работать нельзя, блин, пошел нахуй отсюда. Вот. Ну такая правда, если ты не заплатил нормальных бабок за лекарства Поэтому там система э, не лечит, а калечит, если ты не заплатил. Это у меня не болезнь, я просто кривляюсь. Вот, и дальше я записал один ролик, посвященный этому. Вы можете что угодно говорить. Вот, сразу скажу, что я не обижусь ни на что, что вы напишете, потому что я такой, да, да. И потом я начал писать видео, посвященные типа поиску себя, типа вот названия. Любовь к себе – ключ к счастью. Сила воли. Стресс может быть хорошим, в скобочках эустресс. Медитация для чайников, привычка двигаться. Вот, могу обложки показать. Я думаю, уже понятно, что было со мной все нормально, да? И если совпоставить вот эти все моменты и то, что я как-то достиг первого места, мне кажется, я там говорю что-то интересное и полезное. Мудрость. Какие-то философские высказывания. Вот как-то так скучно говорить. Кайфите. Я понял вещь такую, что нужно создавать, а не поглощать, понимаете? И понял, что чтобы что-то знать, не обязательно что-то впитывать, типа постоянно читать книги, там что-то, какие-то видосы делать. Вам нужна тишина, вам нужно посмотреть на, на деревья, пробежаться, спортом заняться, не знаю, правильно питаться и так далее. Там холодный душ принять. И вообще, ну, много всяких моментов. Я там классный видос про музыку записывал. Я таким стал чувствительным. У меня мозг просто как, не знаю, нежнейшее такое вот ну, крем-брюле. Если я слышу рок, мне сразу рыгать охота. А если я слышу классику, хорошую, спокойную музыку, то хорошо. Значит, профессиональная часть. А, профессиональная часть. Во-первых, я практиковал монтаж и рассказывал про него. Я, знаете, самое лучшее запоминание – это когда ты кого-то учишь. Я где-то про это слышал, типа, это я на себя ощутил. Я записывал все в тетрадку, поэтому я сейчас горячими клавишами пользуюсь, как вы на клавиатуре пишете просто слова, именно в монтаже. Значит, я сначала записал 10 видео, подсказки по Premiere Pro, 10 лайфхаков. О, да. И 10 лайфхаков. Таких я сделал 10 видео. То есть 100 получается подсказок. Лайфхаков. Это, это не просто дерьмо какое-то помойное. Это то, что, к чему я сам могу вернуться. Ну, я работаю в пример про. мне нравится. Типа, нормально бабок там получу. Благодаря фриланс Hunt. Это не реклама. Просто площадка, которая мне нравится и так далее. Но если это видео наберет много просмотров, фриланс Hunt ко мне обратится, и они скажут, Э, будем платить. А если нет, то, блин... Моей злости не мои меж. Шутка. Или нет. Еще я записывал 14 видосов с плюшками. Э, что это такое? Это моменты типа необычные переходы, а какие-то такие, которые надо покупать или что-то там еще. Какие-то классные дополнения для монтажа, которые вас немного поднимут на уровень. Сейчас это говно полное, потому что 3D рулит. Но пока у меня нема сил и яиц туда перейти. Теперь, конечно же, я хочу поблагодарить всех, кто был рядом, и тех, благодаря кому я добился этого. Самый сильный мотиватор была и есть любовь. Я горы ломаю, чтобы улыбнулась моя жена. Мы — это то, что нас окружает. И логично предположить, что если я достиг топчика, то окружали меня достойные люди. Ага, секундочку, мне надо... Ладно. Я хочу поблагодарить э, всех, кто был со мной рядом. Конечно же, самый главный стимул был для меня любовь. Я до сих пор считаю, что любовь это самое классное. Поэтому я горы готов был сворачивать, чтобы моя жена улыбнулась. И вообще, чтобы достигнуть, блин, достойного места в своей жизни, то надо, чтобы тебя окружали достойные люди. То есть, соответственно, ну, в основном это связаны люди с монтажом там, и так далее. Ну, мне же зачем люди, которые занимаются СТО, если я занимаюсь монтажом, правильно? Если сегодня написать заказчику «ты хуй с горы, давай работать», он скажет «текай звідси». А завтра может сказать «Хей, дружи, ты мне не подобаешься». Конечно, это плохой пример, но я думаю, вы меня понимаете. Сегодня я злой, а завтра добрый. И все же, факт остается фактом. Я там, где есть, меня привели определенные поступки, решения и люди. В общем, давайте нормально расскажу. Еще раз спасибо всем, кто был рядом. Так звезды сошлись, что я чего-то достиг в этой жизни. Теперь можно достигать чего-то дальше. Для этого мне нужны силы. Я потратил богатенько сил, тому я благодаря вот, этим, вот этой записи сейчас восстанавливаюсь я ну, не достиг звезд каких-то и так далее, каких-то огромных вершин, но это такая ступенька, которая приятная, знаете, вот, понимаете, фриланс – будущая профессия. И я в одной из площадок на первом месте. Для меня это круто. Вот, но я вам скажу, это такое дневное ощущение, потом оно проходит, но все равно вы меняетесь немножко, становитесь более уверенными. И знаете, я был бы рад быть тем человеком, который, благодаря которому кто-то сейчас начал э, заниматься фрилансом, кто-то сейчас прислушался. Ну, конечно, наверное, со следующего видео кто-то будет прислушиваться и переходить на фриланс. Ну вот, это значит, что пора закругляться, я могу сделать вот так. Блин, конечно, сценарий такой классный, но я не умею по сценарию работать. И значит, в следующем видео я расскажу топ-5 классных плюш э, э, лайфхаков по фрилансу. Там важные моменты, если вам, я вам скажу, э, которые надо знать. Я смог этого достигнуть. Я не тот человек, который в Ютубе какой-нибудь Майкл Джордан, топ-1 баскетболист, да, который где-то там в Америке находится. Я здесь обычный человек, который просто работал, занимался своим делом. Главное любить, любить, любить вот, вот что-нибудь, хотя бы что-нибудь, полюбите, если вы даже себя не любите. Но рекомендую начать с себя. Пока.